Yo, my boy just got taser. Ready? Oh! Oh! Oh! Whoa! In the neck! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Whoa! Jesus, man. Yeah, now you're going to over-rotate, probably. I'm pretty sure I am. oh! Hey, go. Get it. Land on his head. Наверное, дома никого нет. 转弯脱靴靴，真的爽！你最好是拖到门那边去，有很长的距离给你拖。Пиздец. Today is her wedding anniversary. But pending the lie detector results, it may just be a divorce anniversary. сумасшедшими магическими силами, своими московскими магическими силами прямо сейчас. Питерскими, сори. Питерская. Uh, we're gonna start. mm. Mm. четко.